¡Ay! No, no, no, no, no, no, Esta es mucho chisme. Ahí está, si no se la saben. Los voy a matar con esta. no la saben. Ay, no, no, no, no, Ay. no la saben. voy a matar con esta. ¡Buenísimo! Ah. ah. Ya pues. Benissimo!